бесит, она, ну, в принципе, легкая, но ну. я ее почему-то не могу пройти, блин. Ну да, конечно, из-за... Из-за тупых файлов у меня уже 27 попыток. 30, блин, и 49 процентов. Охрененно. Да! Я не могу пройти... Э... Нахрен этот Windows Escape, блин еще не готов проходить. Долго Чего? Да... Дроп. Ладно! Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Сколько я записываю? Четыре минуты! Что? Прошел? Я вел битнул. Ты Я еще и записывал вдобавок. Чё? Я тебе говорю, ты куда... Ты вообще, короче... Жесткий чел, я так и знал. Так и знал, что ты его сегодня битишь. Красавчик. 2763 плюс... Жестко. 167. 2930.